Hola a todos, vamos a ver en este tutorial cómo instalar Web Importer en el navegador eh, Firefox. Para eso nos vamos a Mendeley Escritorio, opción Tools y hacemos clic en el botón eh, Install Web Importer. Una vez que se nos abre la ventana, tenemos que loguearnos en, la, eh, en el sitio de Mendeley si es que no lo hemos hecho antes. Una vez que nos logueamos, nos aparece eh, por defecto la información de cómo instalar la extensión en Firefox. Sabéis que bueno, eh, este, esta, instalación da problemas actualmente, entonces lo que vamos a hacer es eh, solucionarla. Para ello nos vamos a ir a la pestaña de eh, instalación de Web Importer para Safari e Internet Explorer. Si os dais cuenta aquí, eh, el, Web Importer se instala arrastrando simplemente un botón a nuestro navegador. Y eso es lo que vamos a hacer. Normalmente eh, vamos a tener eh, o podemos tener la barra de herramientas de marcadores eh, cerrada, ¿vale? No se visualiza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder instalar e-, este botón es botón derecho del ratón, abrir barra de herramienta de marcadores. Una vez que tenemos la barra abierta, solo tenemos que irnos al botón, lo arrastramos hasta aquí vemos que se visualiza una flechita azul hacia abajo pues, y ya en ese momento soltamos el botón y como podemos ver, si hacemos clic en él, ya eh, se nos activa y nos funciona correctamente el web importer en Firefox. Bueno, pues esto es todo. Eh, un saludo y aprovecho para recordaros que os suscribáis a nuestro canal. Hasta el próximo tutorial y gracias por vernos.